făcut? Sunt Silviana. oh. <laughs> Astăzi vreau să-ți uh, improvizez despre a masca. Uh, m-a inspirat o fetiță de la improvizație care mi-a dăruit uh, această mască și care îi mulțumesc. Știi, e foarte ciudat că noi la actorie nu învățăm să mascăm, să nu învățăm să ne ascundem în spatele unui personaj, ci din potrivă, să ne scoatem la iveală din personalitatea noastră ceva extrem de personal, de intim, un anume eu al nostru, ca să, uh, să se contureze mult mai frumos personajul, știi? A masca pentru mine nu este a te ascunde, cum ar fi dacă mi-aș pune masca asta, ci ați arăta câteva sentimente chiar dacă este o mască. Pentru fie ce înseamnă a masca? Ceau!